Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, ya, Kalau nak klik, ini masih kita. Hot serunya. Dok mana Abang kau mari dapat kado ni Begini Saik kerana waya Ha apa kau? Aku nak raya kamu Soal lejim peribaru ni waya dengan Saik Orang lain bunuh tak pada Adul orang pada bunuh Siapa dia Abang kau? Mak je nama putih jeri uri uri ni Semua yang jatuh nama ikan nama terganggu nama siapa orang ni Tak lah berlaku Jiling jingan lah ni Benar je bijak ni pete. Ha, apa dia apa dia bunuh ya? Orang lain tak boleh bunuh. Selain kepada ke. Wah, yuh lah boleh bunuh. Panama. Aku buat tak kau. Kena mu lah waya. Weh, aku bunuh. Jadi aku bunuh je. Kamu bunuh je. Tengok tu lah, Syed. Buat tak kata, aku baru mati je tu. Buat tak kau ni, tak boleh kata tak percaya ni. Itu gugur kan. Dia mula masih. Jadi apa yang kau bunuh cing tu? Apa nak kau? Ah, kena wayah lah bunuh cing. Kamu ingat apa yang eh? Hari ni saya beringat saya tanya dulu bila bunuh jin aku tak leh lagi bila aku aku pada aku bunuh jin ni aku nak si sedia lah sebab hari ni kita ni saya orang okay, tengok ramah ni sekeliling kita ni kalau mati jin ni ni syahulah nama boleh piala boleh peringat Kenapa dia boleh pialo dengan pingat? Tak apa pialo. Pialo ni kak boleh melekat mana kita nak berani nak jasa baik bunyi jin. Hak tu jadi bersungguh. Ngerti mana kak? Ah, sengerti lah juga saya. Oh, Boyo sama. Membunuhlah jin. Bila tu? Tak lama dia mari jin tu. Sebab orang okay, pun nampak kupu tu pakai duduk tengok mu nak bunuh jin. Apa yang seorang tu? Ah, begini saya. Wayah sore apa kalau kira benda Tapi tak boleh lah kerana mu dengan wayah ni anak saudara-saudara Mu kena rata ha, dengan wayah bunuh jin Aduh eh, saya kita ada bagian juga ha, Kita uh, eh, uh, ha, gocoh mana mereka? Amu ha, hari ni saya nanti pergi kaki jin Amu ah, pergi kaki jin? Mu pergi kaki jin Ada kau kesangka? Dengarlah kata aku Aku buat jaga Mu wayah aku nak rayak Muhita tengok di mana Sanggu dia balik belakang tu Mu ambil satu kepada ke geligoh ke mak dia Tak apa dia ya. Ambil geligoh ke mak kaya Dah kena ambil geligoh tu nyanggu dia belakang pada kau Dia baru mati cabu benda ke mak dia Kalau tak boleh geligoh Mu kena cari geligoh siapa dapat Kalau tak cari geligoh Mu tak selamat Cari siapa dapat Nama? mau pergi kaki hmm. hari ni Allah orang pula ramai nak tengok ah berani sementara jaga ah, eh nak jadi soho ingat je duk galuk apa yo mana tahu lagi apa dogo ni hola tadi kira dengar tu dah mahu satu lebih kecek ngapo eh, tidak ada ngapo Dah saya pun ada goreng tu aku nak ita sanggup dia duk tu anu lah ya ah ada eh, janggut tak ada tak tak ada lah janggut sanggup Ha, ada sanggul dia, aku nak ambil sanggul beli kuih kemak. Aku nak pegang. Ada saya, sahur parok masuk surat korban kita naik. Gapa? Kau mati sini enggak masuk rasa korban? Masuk mana? Syahul kata, ah, dalam berita kata tuan-tuan dan puan-puan saudara sekian kusin awak ya lah ni dapat bunuh jin pilih bala ada seho surat khabar pula orang tu beli orang ni beli suruh nak ada ada saya oh ya mana oh ya bunuh jin ada saya ada saya Ha, galuk deh. Amor, nak galuk tu galuk. Dia perlu amor tu kena-kena. Buat dia. Ha, tak apa. Pok dah goyak ke. Hari ni boleh hari ni. Sang Sri Uduh. Ku puji buji. je. Audio ni. Tak apalah je. Aduh, hidup nunggu nak lawan munyo. Hari ni aku nak tengok keli-mukli lah juga. Dari tempat di tengah mendek paparinnya. Orang nak tengok pun lawan. Ah, siapa dia lawan? Mari sini, mari sini. Sini, sini, sini. sini. sabio, eh, sabio kita gelik Kita eh, Tadi nak gelik, saya lagi ni, lagu mana kita, kita tak gelik, kita kena lah, mati berkali jiwa ni, ya, kita saya, hmm, jaga dulu. no. Kamu tu tu nanti pulak kaki dia ni. Mereka nak jangan sanggup dia ni, kena ambil gelik kau. tembuhan lah hari ini, tembuhan lah hari ini, ha boleh lah boleh lah boleh lah eh ha eh, lah sain lah eh, sain ha lompat tak palo bayo lompat naik tak palo Pony Ponyodingoni. aduhlah, aduhlah, aduhlah. 痛い。あるら、あるら、あるら。Mu sepak dia orang lain. Duduk lagi. Yalah sama dia tiup dulu lagi. Aduhlah, aduhlah. Tuiku. Tuiku. Itu abangnya lah. Itu dah sisa lo. Itu kena benar lo. Tidak kita tak Itu abangnya lah tuiku. Aduh. Aduh begini beginilah juga pengasuh sama. Inilah bagaimana tahu rupa-rupanya jin peribaru nampak sama. Kita rasa yang kita nyesal. Kita rasa kita bukan sama mula lah sama malu lah ni. Ah. Ayo lu mahu sama yo. Kalau begini jadi ayo. Kita tahu semula dalam laut. Ayo nyeri. Yang ini tak kira. Lah. Tak kira. Lah. Aku dah lagi. Aku dah lagi. Aku dah lagi. Aku dah lagi. kalau kali utuh butuh dia panjang Maksud dia lah orang nakut lah jadi berani kan Dan jadi menakut semula kan Lari lah dia Satu berat kita bayar Ikut dia lah dan Ikut dia dan Kita sahur boleh bingat Kita boleh bingat umur Ada saya maka di dalam negeri seluruh tanah Jawa sudah dah menjadi kesenian lini. Tak lagi soge kena kuang badi balas roko. Balik jing sama jing, botol sama botol. Dewa sama dewa, rakyat sama rakyat. Tak ada siapa lagi kena kuang badi balas roko. Janganlah juga kena kuang badi balas roko atas sifat. Orang pergi kata animasi juga dari atas pala tata kerajaan. Sehingga sari sejuk dingin seperti kan ular cerita mani. Ayat dia lemu koma penuh kana seperti kuno dengan abu kecil pun bertabuh tubuh butung pada batua hidup senil ini mani basuh selimut nindu tidur akan jenegur lagi